こんにちは粟田洋介です今日は普通の布をキャンバスの代わりにして絵を描く方法ですで今日はこの間の動画で剥がしたこのストレッチャーバーにこのトートバッグを切ってでここに貼っていこうと思いますでこのトートバッグは私の絵が描いてありますけどこの布は何でもいいです例えばもう着なくなったシャツですとかシーツとかカーテンとかまあ 布ですねよくある画材で使うキャンバスはコットンのキャンバスもしくは麻のキャンバスなんかが多いんですけど注意点なんですけど1つ目が厚さですねこれ結構薄いんですけどこの大きさまあこの大きさぐらいだったら全然大丈夫なんですけど後ろにあるこれぐらいのでっかいキャンバスですとちょっとこういうのが薄すぎるんでこれ一番薄いサイズのコットンの トートバッグなんですけどキャンバスが大きくなれば大きくなるほど厚めの布を使うことをおすめしますなぜならキャンバスこうやって穴が開いているのでこうやってキャンバスを貼った時に布が薄いとキャンバスが大きくなればなるほど強度が弱くなるのでキャンバスが大きくなればなるほど厚い布を使うということですでもう一つの注意点は素材ですね今コットンとか麻って言ったんですけど こういう天然素材ですと絵を描いた時にもしくは下地材を塗る時にしっかり定着するんですが例えばナイロンみたいなものですと水を弾いちゃうので下地材を塗って剥がれやすくなったりします例えばウィンドブレーカーとか傘とか あとはエコバッグでもなんかナイロンのやつあるじゃないですかああいうやつですねはあんまりおすすめしませんできないことはないですけどあんまり良くないと思いますあと面とか朝のいいところはシワシワになった時にへこんだりした時に水をかければピーンとなるなるのでそういう天然素材がおすすめですあとは同じ面でも T シャツの布みたいなやつですね伸び伸びるんであの書く時にねニューンってなっちゃうしあと書きづらいし伸びる素材はおすすめじゃないですねあとは目が粗い素材例えばタオルとかあとはすごい目の粗い網目みたいな布とかですねゴツゴツしたやつとか書きやすさを求めるならあんまりおすすめじゃないんですけど面白い質感を求めてるんであればゴワゴワとかの布でもいいと思います では早速ちょっとこのキャンバスを貼っていきたいと思います今日はこの布を切るハサミとそれを留めるステープラーガンですねあとは接着剤のジェスを使いますではちょっと切っていくんですがなんかちょっとこれだと大きさもったいないのでこっちを使おうと思います 以前に簡単で綺麗にキャンバスを貼る方法っていう動画を作ったんですがキャンバスを貼るのはその方法と全く同じなんですけどその時はすでにジェストが塗ってあるキャンバスを使う方法で今日は下地材も塗っていきますこの大きさに合わせて切っていきます ていきますこの後ろにステープラーをパッチンするんでだいたいここの、まあ、半分ぐらいは全然いいんですけどこのぐらいあるんでまあこのぐらいの長さですねでこっちも同じようにかぶせるんでこことね同じ長さをこのこっち側もだいたい切っていこうと思いますこんなもんかな ちり測ってもいいし大雑把に切ってもいいと思います大体こんなもんだったのでこっちも同じようにこ何かなここですねここで切っていきます大体でいいんでこの真ん中を決めてで こっちからでもいいしこっちからでもいいんですけど真ん中を最初に止めますで止めたらこっち側ですねこっち側はちょっと引っ張りますピンと引っ張りますである程度ピンとなったところでここで固定してこうですねピンとなっています 引っ張ってますこういうふうにでこうチンしますするとこの部分がピーンとなってます今度は横ですね両方こうやって引っ張りますで結構強く引っ張ってこういう風にしますで止めてで片っぽだけ手を離してここで一回 パッチンしますでこっち側をこっち側ですねあの引っ張りながらちょっと強く引っ張りますこのぐらいピーンってなるなるぐらいに引っ張ってでここをパッチンしますするとねここの真ん中の部分がタイトになっていますこの真ん中がこうこうで引っ張られて ピンとなった状態なので今度はこ方向ですねに引っ張る必要がありますこっち斜め上ですね引っ張るような感じなんですけどなのでこうですねこう引っ張ってここで止めますで止めたのでこっち側も同じように斜め上ですねこう引っ張ります とねここがピンとタイトになりますここで一つ止めますここをね折り込むのであんまり近くに止めちゃうとここ折るのが大変になるのでちょっと離れたところに止めましたでここをねこなんかここを三角にして こをかぶせますこことここが平行になるようにここまあこんな感じでなるんですけど大事なのはこの見えるところが綺麗に <laughs> なってる方がいいと思います実質書くのはこっちなんでこっち適当に止めてもいいとは思うんですけどある程度綺麗に止めたいので私はこういうふうにしていますでここをパッチンします 先ほどはこうこうで止めたんで今度はこうこうで止めていくのでこう今止めたんで今度はこっち側ですねでこここう折ってあるんでこっちがこう降りてるじゃないですかなので同じようにこっちがこうでこっちがこうだとちょっとねあんまり見た目が良くないので上になるように止めていきます折り目なんですけど同じ向きになってるという意味です 絵を描く意味ではあまり関係ないことなのでまあどっちでもいいんですけどでさっきと同じようにここですね仮止めして仮止めじゃないんですけどもこっちここがピンとなるように引っ張りながら結構強く引っ張ってます引ます同じようにこうしてここ三角平行って感じですね こうこうこうこうやったんでこっちこっちも同じようにやりますですねあここ先止めるの忘れちゃったこっちに引っ張るこれをこう持ってギューってねギューって内側にギューってギューって押してでこう持って 結構そのいうに引っ張ってこうして、まあ、どういうふうにやってもいいんですけど私がやりやすいやり方はそういうふうにしてこういうふうにしてですねでここもう一回ここ持って必要だったらうんと引っ張ってパチンって止めますでここ引っ張ってここにも カチンと止めてここも引っ張ってカチンでこの間ですねまた結構引っ張りがいがありますこれグーっていってこっちもこっちもって感じですねでこれで貼る作業は終わりなんですけど叩くとねいい音しますなぜならピンと張ってあるからです でここに今度はジェスを塗っていきますこうやって糸が出てるんでどけちゃいますね糸を取ってついてたっていいんですけどね別にこの色すごい綺麗なんでこの部分を残してここだけジェスを塗ろうと思いますちょっとこれせっかくここグリーンなのでちょっとジェストにこのグリーンのアクリル絵の具を少し混ぜようと思いますこんだけの面積なんですけど 布が結構ジェッソを吸うのでちょっと多めにでいつもジェッソを3コートぐらい塗るんですが今回は1コートだけ塗ろうと思いますアクリル絵の具とかで絵を描くんだったらそれでいいんですけど油絵の具で描く時はまあ最低3コートぐらいするのをおすすめしますなぜなら油を直接布に塗ると油がシュッと染みるじゃないですかなのでそういうそれを防ぐために、まあ、最低3コート 塗ります私は3コートぐらい3コート以上塗ることはないんですけど塗っていきます結構ねドバってつけてるんですけどすごい吸ってますこれ布が吸ってます裏もねこんなでもこれちょっと多すぎたかなもし余ったら2コート塗っちゃおうかな 塗り終えましたなんかこのグリーンちょっと綺麗ですねちょっとこれ乾かしてからもう一コート塗るか塗らないかちょっと決めようと思いますではねまとめて3コートぐらいできそうこれ <laughs> ジェストとかアクリル絵の具や油絵の具もそうなんですけどこのサランラップをかぶせておくと後で使います ジェストが乾いたのでセカンドコートを塗っていこうと思いますさっきのジェストですね結構これはザラザラしていますなのでジェストを塗る前にこれは320番の細かいサンドペーパーこのサンドペーパーをかけていきますツルツルになったところでもう一コート塗っていきます では塗り終わったので乾かしますもう2回塗ればいいやと思ったんですけどジェスもいっぱい余ってるのでもう一コート塗ることにしましたある程度スムーズになったんですけどまだねちょっと荒っぽいんですねなのでまたサンドペーパーをかけます では3回目のジェスを塗り終わりました3回ジェスト塗るともうすっごい描きやすいキャンバスになりますでこれが乾けば完成です3回目のジェスを塗ったキャンバスが乾きましたとてもスムーズでいい感じなんですけど一つ問題点問題点までいかないんですけどこの布ちょっと絵を描くには薄いかなーって気がします